Γεια σας Ποντιοτubers, βρισκόμαστε που αλλού στο γήπεδο του ΠΑΟΚ εδώ στην Τούμπα. Τέρεν το τερέν, δηλαδή κοίταξε το τερέν. Τι σημαίνει τέρεν, Σοφία? Τέρεν στα ποντιακά σημαίνει κοίτα. Ε, βγαίνει από, την, από το ρήμα τυρέο τυρό που σημαίνει κοιτάζω. Πότε μπορούμε να έρθουμε στον ΠΑΟΚ? Την επόμενη Κυριακή, στις 16 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ, στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή.